Хай, желаю успеха тебе, Макс Вехал. Cyber Max Digital представляет первая копия для слова. Он собирает аудиодиски. Вот мое издание специально для него, ну пока для него, потому что пока что <clears throat> это Cyber Max Digital, это пер, первое, так сказать, это вот 2018 год, Cyber Max Digital 058 ну, тут 2017 год написано, потому что в том году его спланировал делать. Вот так. Сейчас это играет компиляция Хигевальд. Я в предыдущем своем выпуске от CyberMax Digital показывал. Max TV Series также показал это диск, ну еще раз покажу, вот он. Вышел на Кульминис Рекордс. Тут только Хиеваль, Хиеваль, да. Как кавер-версии. Ну, сейчас играет кавер-версия на Тоэна Парет. The Rolling Wins. Вот. Вот тут, значит, в этом альбомчике получается Хигевальд, ставил Бекон, The Rolling Wins, две демо-версии, это кавер-версия на Тоэна Парет. The Rolling Wins, студия, трек вот этот сейчас играет. И You Look After Me The Golden Wings. версия там родословно соло гитаре еще исполняет соляки прикольные. И ну и естественно на всех песнях родословно вокале, да. И Той Напарт в оригинале Старый Бекон. Вот. И The Rolling Winds. Оригинальная версия. Ну и вот же играет кавер-версия, да. Да, Роллин Винс. Вот. Вот, уже тут вот так выглядит мой э, этот самый издание. Cyber Mac Digital 058, вот той нападки парке, и валь тут знак лейбла. Вот. Сегодня будем писать до словом партию вокалов в стиле холд. <laughs> На проект там один есть у меня. В стиле холд такой дремучий первобытный звук. Барабаны дремучие первобытные. Аля там <laughs> в 8, конец 80-х годов. Вот. Ну, вокал скрип будет там, естественно. Дальше, вот. Рекомендую прослушиванием. Сейчас тут, кстати, солячок будет. Мой, в моем исполнении. <coughs> Вот так вот выглядит обложечку. Я сам делал обложку, разрабатывал дизайн, все сам. Ну, я впечатал, естественно. То есть я не делаю там заказы там по 500 штук, чтобы они потом лежали. Вот, там есть вот тут, вот, это слово проект Бетула, блин. Ну, вот я его выставил на улице на продажу. <clears throat> Смотрю, просмотров там вообще там 20-30 просмотров. Я, блин, вот это выставляю, там, то напарит, у меня там было 200 просмотров, 300. Ну, не покупали тоже, да. <laughs> Ну, но ну, все равно просмотров-то больше. Вот. Хотя покупали, только не Nolix, естественно. Покупают в основном в электронном виде. В формате Wave, флаг. Ну, Wave. Я сейчас Wave делаю только. Флаг не делаю. Такое покупаю, да. В таких версиях это же сидерки получается. Сидерки особо сильно не пользуются спросом. Ну хотя вот Бетула тоже, вот, ну, что там, тираж 500 штук, и шо купила там 30 фанатов. И все, остальное все лежит, весь а тираж, сто процентов. <coughs> Вот, кстати, солячок играет домой. Так что я делаю только на заказ. То есть матрица есть, все есть, как бы запись матричная есть. Ну, я ж, моя ж, Cyber Mac Digital Records ну вот. Сами сдат, да. Не завишу от никаких там нюклопластов, где надо подписывать контракты какие-то с дьяволом, блин, <laughs> в виде лисе <coughs> всяких непонятных дармоедов, жуликов и паразитов, которые, блин, используют музыкантов, как коров дует, блин, все соки выжимают. Вот. А тут сами сдаты, все. Сам себе хозяин, блин. <coughs> Все классно. Так что, музыканты, если вы смотрите этот ролик, то знаете, что прежде чем подписывать контракт с крутыми лейблами, подумайте, стоит ли себя в рабство, в каболу давать. Все, пока-пока.